kasalliklar, ayniqsa yuqumli kasalliklar insoniyat tarixi davomida urushlardan ko'ra ko'proq odamlarning hayotiga zomin bo'lgan. Millionlab odamlar nobud bo'lgan, butun boshli shaharlar kimsasiz huvullab qolgan. Bugungi sonimizda sizlarga ana shunday tarixdagi 9 ta eng xavfli epidemiyalarni sanab beraman. bir ming 1968-yilda Gonkongda rivojlangan grip pandemiyasiga H3N2 grip virusi shtampi sabab bo'ldi. Xitoyda paydo bo'lgan kasallik tezda Vietnam, Singapur, Hindiston, Filippin, Avstraliya va Yevropaga tarqaldi. Garchi o'lim ko'rsatkichi 1 million kishi bo'lsa-da, bu grip epidemiyasi tarixdagi eng fojialisi emas edi. Chunki ba'zi odamlarda Osiyo grippi bilan kasallangandan keyin H3N2 virusiga qarshi immunitet paydo bo'lgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan ushbu pandemiya uzoq masofali transportlar, ya'ni poyezdlar va suv transportlari yordamida tarqaladigan birinchi pandemiya bo'ldi. 4 oy ichida ba'zan rus grippi deb ataladigan bu pandemiya Yevropa va AQShni qamrab oldi. Bir muncha vaqt o'tgach tadqiqotchilar Virus H3N8 kichik turdagi A virusi shtammidan kelib chiqqanligini aniqladilar. Ammo bungacha ushbu gripp pandemiyasi 1 milliondan ortiq kishi yostig'ini quritishga ulgurgan edi. Uchinchi vabo pandemiyasi deyarli 10 yil davom etdi. 1852-yildan 1860-yilgacha asosan Rossiyaga ta'sir qildi. Keyin esa u Yevropaning boshqa mintaqalariga tarqaldi. Bu 19-asrning eng xavfli epidemiyasi hisoblanadi. Vabo vibironi chaqiradigan bu kasallik og'ir diareya va suvsizlanishni keltirib chiqaradi. Davolashsiz bu patologiya bir necha soat ichida odamni o'ldirishi mumkin edi. Ushbu pandemiya ifloslangan suvni iste'mol qilish natijasida kelib chiqqan Biroq olimlar bu kashfiyotni darhol qilishmadi. 1854-yilda Jon Snow laqabli britaniyalik shifokor Londonning Soho shahrida suv nasosi vabo kasalligi bilan bog'liqligini payqadi va uni o'chirib qo'yishga qaror qildi. Bu esa ushbu hududda kasallikning tarqalish chastotasini kamaytirdi. Keyinchalik esa bu kasallik suvning ifloslanishi sabab bo'lganligi isbotlandi. Jon Snow hozirgi vaqtda zamonaviy epidemiologiyaning otalaridan biri sifatida tan olingan. 16 asr Meksika aholi soni keskin kamayishni boshladi. Bunga sabab kakalizitli epidemiya edi. Kakalizitli nauga tilidan tarjima qilinganda o'lat degan ma'noni anglatadi. Meksikada kakalizitning ikkita asosiy epidemiyasi bo'lgan. Buning natijasida 15 milliongacha odam yoki Meksikaning tub aholisining 80% nobud bo'lgan. Taxminlarga ko'ra, kasallik sichqonlar va qalmushlar tomonidan tarqalgan. Bu paytda Meksika Ispaniya bosqini ostida bo'lgan. Shu sababli tub aholi yomon turmush sharoitidan aziyat chekkan. Galen vabosi nomi bilan ham tanilgan Antonin vabosi eramizning 165-yilda Yaqin Sharqdan qo'shinlar qaytib kelgandan so'ng qadimgi Rimda boshlangan. Epidemiyaga qaysi kasallik sabab bo'lganligi aniq bo'lmasa-da, bu chechak yoki qizamiq bo'lganligi taxmin qilinadi. Kasallik armiyaning muhim qismini yo'q qildi va Rim imperiyasini ayrim hududlarini butunlay vayron qildi. Ba'zi tarixchilar bu pandemiya Rim imperiyasining qulashida hal qiluvchi omil bo'lganligiga ishonadilar. Bu epidemiya 5 million kishi hayotini olib ketdi. ORV va OIDS pandemiyasi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan va asosan bakterial xususiyatga ega bo'lgan kasalliklar ro'yxatida o'rinsiz ko'rinadi. Biroq ORV va OIDS halokatlari epidemiyal ro'yxatda 4-o'rinni egallaydi va juda katta miqyosga yetgan yagona kasallikdir. ORV va ning kelib chiqishi hanuzgacha noma'lum bo'lsa-da, olimlarning fikriga ko'ra, virus birinchi marta Afrikaning g'arbiy qirg'oqlarida ehtimol maymunlar bilan aloqa qilish orqali odamlarga yuqqan. Virus 1960 yillarda Qo'shma Shtatlarga tarqala boshlandi, ammo epidemiyaning rasmiy boshlanishi 1981-yil 5-iyun hisoblanadi. O'shandan beri kasallik butun dunyo bo'ylab 30 milliondan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. Eng ko'p qurbonlar Sahroy Kabir Janubiy Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo va Sharqiy Yevropalarda qayd etilgan. Yustinian vabosi eramizning 541-yilda boshlangan va 25-50 million odamni hayotiga zomin bo'lgan birinchi pandemiya edi. Bu vaboni yuqtirgan kalamushlar Misr non tashish qayiqlariga tushib, millionlab odamni vabo tayoqchasi bilan kasallanish manbai bo'lgan. Epidemiya Rim imperatori Yustinian 1 sharafiga nomlangan, chunki u kasallik bilan chalingan, ammo tirik qolgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, epidemiya o'sha paytda dunyo aholisini 13% foizini yo'q qilgan. bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yilgi ispan grippi jahon tarixidagi ikkinchi yirik epidemiya bo'ldi ushbu h 1 n 1 grippi virusi gipersitokinemiyaga sabab bo'lganligi uchun kasallik nafaqat bolalar, qariyalar, zaif immunitli odamlar, balki mutlaqo sog'lom odamlarni ham o'ldirdi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha pandemiya Fransiyadagi armiya lageri kasalxonasidagi mutatsiyaga uchragan virus sabab bo'lgan, hayvonlardan odamlarga o'tgandan keyin boshlangan. U havo tomchi orqali osongina tarqaldi va Birinchi jahon urushi paytida qo'shinlarni, turar joylarini tezda vayron qildi. Qora o'lim nomi bilan ham tanilgan bu Bonli bobo 1346-yildan 1353-yilgacha davom etgan va insoniyat tarixidagi eng halokatli pandemiyaga aylangan. Bu yillar davomida Yevropaning umumiy aholisining 60% hayotdan ko'z yumgan. Vaboning iqtisodiy, ijtimoiy va diniy oqibatlari juda katta edi. O'rtasida odamlar vaboni xudoning jazosi deb hisoblashgan va kasallikka diniy xususiyat bergan. Bu Mahovlar yahudiylar, chet elliklar va lulalarni ta'qib qilinishiga olib kelgan. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishni davom eting va doimo salomat bo'ling.